I'm not going to do this.

vai, canta. Eu sei que você olha pra mim quando me vê dançando toda arregaçada. Feito uma macaca, toda arregaçada. Toda arregaçada, arregaçada. Tananana, tanana, arregaçada.